熱水闇の支配者我こそ戦士見事超えてみせろイグニス見せろラウンド1 来るがいいチャンスを与えてやろう 望み Round three. Fight!